Want to get shot? This is no use. Initiate retreat! Is this how you want to shine? is no use. Is this how you want to get shot? Dodging is no use. Our turret has been destroyed. You have been slain. Request backup. Turret has been destroyed. rush to die, Initiate retreat! An enemy has been slain!

Your team destroyed a turret! Initiate retreat! You wanna get shot? Shut down! Oh! これからの日々と戦う海波の中に生まれるその仕方なさら回りさがたまらなくなった飛び出したからここまでたどり着いただからなんだこれはまだこれからの日々と戦う海波の中に 気が消えても目の前に う海波の中に生まれるその仕方のさの餌がたまらなくなった飛び出したからここまでたどり着いただからなんだ俺はまだこれからの日々と戦う海波の中に生まれはしなくても日が消えても目の前に 薄い固めた動き出した大歓声はい快晴もうまたなんてなしたかったものを貸した俺は勝った turtle. なくなった飛び出したからここまでたどり着いただからなんだ俺はまだこれからの日々と戦う南の中のこのレバーしなくていいの君の君の旅の ったのは西村レ動けなかった俺はそれから固めた動き出したからなし だわからなかったのは一番で動けなかった俺はそれから決意固めた動き出し方これからの日々と戦う海波の中に生まれるその瞬間からさから回りさがたまらなくなった飛び出したからここまでたどり着いただからなんだ

Is this how you want to get shot? 追い重ねた動き出したら変わるため前に進み出した止まれ う海の身の中に生みるその時間からさから回りさがたまらなくなった飛び出したからここまでたどり着いただからなんだ俺はまだこれからの日々と戦う海波の中に生まれはしなくても日が消えても目の前にあるもので ただ追いかけてたまだわからなかったのはに縛られ動けなかった俺はそれから決意固めた動き出した大はい快晴もうまたなんてなしたかったもの貸した俺は勝った thinking about the times when you were fighting your Are you happy? Are you winning now? You are trying, you're fine now. Time to say goodbye to yourself. Let's say I am getting better. I am happy, I am fine now. Am I done here? crazy It fucks me up till I get to my goal Time to say goodbye Time to say hi to me You're what makes you better